nos últimos tempos por esta complicidade, por este traballo consunto que temos o Concello de Poio a Deputación de Pontevedra, pois se pudo facer frente a unha grande transformación deste Concello. Música que os concellos temos a oportunidade de que con este goberno da Deputación de optar a un, a un plan de obras xa definido, financiado, con, con recursos suficientes para poder actuar no medio ou poder facer obras, obras como esta, como outra. Toda esta obra, certamente, pois sigue non os parámetros que compartimos o Concello de Pollo e a Deputación de Pontevedra de recuperación do espacio, de calidade urbana, de traballar en todas as parroquias, de ter a todas as parroquias como un elemento para planificar o cambio.